бародару як эълонро мехоҳам ба сабби шумо расонам ки як бародари тоҷики худмон компанияи авиапарвоз дорад билетҳои ба тамоми самтҳо ҳастанд бо нархҳои арзон дастрас чӣ аз русия ба тоҷикистон чӣ аз тоҷикистон ба русия ва дигар давлатҳо ҳам доранд метавонед ки ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед билетҳои худро ба таври онлайнӣ дастрас кунед албатта аз номи канали калхозоботӣ мегӯед ба шумо тавҳиқҳо дода мешавад ҳатман занг занед ассалому алейкум подписчикои калхозобо тв бачао нархҳо арзон шудага тахта река шифр ҳама чи арзон шудага даҳсомонӣ ҳаштсомонӣ рекау тахтао арзон шудага ҳозир ҳар якташа барои шумо маърифӣ мекунем арҳама тамошо кунед то охирша ассалому алейкум ака созе тенҷен саломати хуб мондаи куро ака тенҷен ин навигаре боз дур шуда нархҳо арзон шуда калонаме э, саломат бошен куяк нархоша бигем ки ай кадомаш сар мекунем ака инами река сар кунем рекаи па чифри чор ба чор панҷо сомон ба чил сум шида чил сомон шида чил сомон шида ина шаш метра як донаш чил сомон чор ба чор чор ба чор иёш чи қадар панҷ ба чорш панҷ ба чора панҷ ба чораш 62 сум, 63 сум бад, 53 сумун шуд. 53 сумун. Аҳа. Нере кеш тинка барои тай тинка барои чорли. Аҳа. 38 сумун буд, 32 сумун шуд. 32 сумун шуд. Аҳа. Арзон шуд аз гуна. Ин бар рекай паталош ни. Аҳа. Не 30 сум бад, 23 сум шуд. Ана, 7 сум арзон шуд. Оо, 23 сум. Зур, зур, зур. Ана дура бо мерем, айнаҷа 4 метр сар. Аҳа. 4 метрай полавош, як донаш 60 сомон буд, ҳозир 45 сомон шуд. 45 сомон. Эй, бача, хеле арзон шуда. 4 метр ина бача паловой буда. 12 бараш. 12. 2000 ба 12. Ина 4 метр 50 ка меган 4 ба 14 ҳай. 4 ба 14. 105 сомон буд, 90 сомон шуд. 90 сомон 4 метраш. 4 метраш. Аҳа. Ина бо паловой 6 метр. Аҳа кулаҳои шашметра ҳафтоду панҷ сомон буд шаст сомон шуда бача ина арзон шуда ку бу ина понздаҳакаш наваду панҷ сомон буд ҳаштод сомон шуда ё чорметра нама шашметра шашметра кулаҳои шашметра ана ҷура инаи пидесяткаи чор ба чордаҳ меган ира чор ба чордаҳ 128 сум буд 128 сум мумкин бисёртар гира ина бо арзон рона 6 метр ина 4 ба 15 тахтаи завод тахтаи завод аҳа ина 4 ба 11 4 ба 11 115 э, сомон буд ози 100 сом шуда 100 сомон а иш ҳам 6 метр а 6 метр ҳама 6 метр а даҳа киш даҳа и лага мегӯед лага иш ҳам лага иш ҳам лага иш даҳа киш 105 сом буд 90 сомон шуда гирифт 90 сомон 90 сомон ина е чорни паталок чорни паталок а ина чорни паталок 57 сомон буд ози 50 сомон 50 сомон 6 метр а и 12 а бар Даҳа ё? Даҳа ки чор мезанад. Аҳа. Ҳала сараковка. Сараковка. О, ин аз сараковка ҳамира. Аҳа. Севнин ба 14, ин ки 4 ба 14 аш мега 24 жода. Аҳа. Мо хелиш намегем, чизи аст ҳам хича. Ҳақиқи ча мегем. О, чизи аст ҳам хича уфистам. 125 сомон буд, 115 сомон. 115. Аиш бо 10 сом арзон шуда ин. 10 сомон нишон арзон шуда. Ана иш 9 ва 7 нима дахакс меган 9 ва 7 нима 90 сомон буд аз 80 сом шуд 80 сомони 90 чо ин ай 12 шай ҳам хеле 7 нима ба 12 меган 7 нима ба 11 ай размери чисташ чисташ чистар размери 7 нима ба 11 ай 105 сомон буд, ҳозир 90 сомон шуд. 90 сомон. Ё ҳамаш 6 метри ҳам. Ҳамаш скидка шудаги. Аҳа. Ишар ҳам палавои 11, 11 ба 2ним, 60 сомон. 60 сомони. Оо. Ана ин 20 така 19 ба 7ним. 19 ба 7ним. Я донаш 175 сомон буд, ҳозир 160 сомон. 160 сомон. Оо, 160. Айш бу 15 сомон арзон шудаи ана иш ҷура ҷон ҳавши 17 ва 4 нимаи ғавсиш 17 ва 4 нимаи як донаш 200 сомон буд ҳоз 180 сом шуда оҳо ана иш 17 ва 3 нимаи 17 ва 3 нима ина 17 ва 3 нима бараш 17 ихтири 3 ним 145 сомон 165 сом буд 20 сом арзон шуда бурусо чӣ хешед ака бурус бурусо ина 420 сомон мефурхтем 370 сом 370 сомон چند بچند؟ ده و پونزده ده و پونزده ده و پونزده بروزوالا فهمیدین چی خیلی نرخوش؟ نه شیفوری دشنبه این چند سم شید؟ این اکثر ارزان شید یا هم اکثر؟ این خدا خواهد دو روز پس ارزان میشه دو روز پس بازی 53 сум буд, 51 иш каде, ду рӯз пас бо иншоалло варқ дуя ки 48 сум мешава ё ки 47 сум мешава. Хулас 3 сум 4 сум арзон мешава. Ду рӯз пас дига барои завод кор да дуя арзон мешава. И шифри душанбе ая? Шифри душанбе сум. Ина бачо. Сумо шо гаранта дура? Гаранти 20 сол дура. Ина бачо. 100 фоиза гаранти. Ина нархо бо хеле арзон шуда марҳат биен харидорӣ кунен. Тахта неки хеле арзон шуда барои ина касе стройка кардане боша хеле ёрдам мешава ҳар як тахта дастим понздастими азон шудаги меяд чизи нахс о упара чи хел упаран ҳаму тахтона ина бачао бозори калхозобод пишти гулдаста бо экран дар рақамро мемонед ҳатман занг занед ягон хизмат бошад бемалол омада тамошо карда магазини акаи хуршед ҳнамҷа ҳаста хишон биён қабултон мекунам майлака барои ғарибо як салом алейкум набарасонен ака ҳама зинда бошанд саломат бошанд биёямо дар хизмате ҳама нака саломат бошед барори кор шумора